Tá solteiro, awe, baixo. Unta tá passou lá apanhar, passou me time bom da cara, me time bom da tipo. Unta lá fumpanha. Bom, tende bom que lá sabe se você não promete com eleição. Cada weia tem sua tapadeira. Malu malu, bota tapa, é caca e cofo. Foi! Sonambonante! Sa Shonang mi takere ya aqui com outra sobra é noite que já nós tá tem bibo aqui eh, for de eh, tente parlamento caminho você mesa tá mira que não eh, noite que Uh, a mim que assim coi homens ver o mirando contur é diferente parlamentário e líder político na comportar na mesa. A mim também tá baila como são. Me Sonra maşa maşa danki, danki por sua presença, me querem por sua danki, danki por boa conversação, danki para eh, é, alimento, danki me espero que você não para stress, te sabe que te coração nos bebedentes é o eixo não, mas né? não né? Nós está aí, nosso gosta, pero te quando aqui tá passa de berá, berá, assim que você me sabe bom hora caminho, não? Vai pouco a pouco, espero que você gosta. Pede, pede, você um aplauso completo para meu time. Dá um aplauso para Mener Juni Joseph. dá-me um aplauso para Joharvi Ricardo Chocói. me um aplauso para Jean-Marc Baromeo, aliás, Keith Cooper. dá-me um aplauso para Jimmy Doran, Don Martina. Um aplauso para minha mama, contra incansável, no comigo, para tu, meu pai, na make-up, um aplauso, um aplauso para mim, Mengo Plus. Até por último, um aplauso para os homens, danke. Xanam, os homens, vai pouco a pouco. Bom de caminho, não perde a cabeça, senão...